Littafin ganɗoki kashi na biyu. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri na karatun littafin ganɗoki kashi na biyu. Yanzu za mu ci gaba a inda mun ka tsaya a satin da ya gabata. Labarin da sarkin yaƙi ganɗoki ya faɗi. Mun fara da sunan Allah mun yi salati bisa ga fiyayyen ma'aiki Allah ya karɓi ranmu cikin addinin musulunci gami da imani amin don rahama tasa wadda ta isa kowa ba domin aikinmu ba ya sa mu cikin ceton annabinsa gobe kiyama don albarkacin shehunmu ahmadu tijjani yarda allah ta tabbata a gare shi amin ya yafe mana izgilin da muka yi da wanda za mu yi domin darajar masu daraja amin tun da tasowar ku kuna jin ana cewa wai akwai waɗansu mutane da za su fito daga cikin ruwa da miyan bakinsu suke rubutu idan suna magana sai hayaƙi ya rika fita daga bakinsu ba su da wani abinci sai kwai suna da idanu hurhudu za su zo su mallaki duniyar nan duka wannan magana ta zama kamar tatsuniyar da ake hira da ita cikin dare kwanci tashi har kuka data wai ta komo ɗahir. Fatake masu komowa daga Kurmi suka riƙa ba da labarin Turawa sun kama yaƙi da arnan Kurmi, ba sauran shiga da fita a cikin wannan ƙasa. Da jan haka, munan Najeriya ta Arewa sai muka soma kartar ƙasa da kirari, da gyaran dafi, da makamai, da garwoyi da ɗamaru gami da kambuna, muna fata Allah ya kawo su. domin mu ga mu da bindigogi da sango da kibau waɗanda aka shafe su da dafin zabgai mai ƙare dangi da dakaru waɗanda ko aka ce su shiga sai su shiga domin tsananin yaƙi da bin umarnin sarakunansu ga kuma da mashahuran barade kamar su malam hassan da ɗansa jimfi a kwantagora marakin tegina a Kagara Ɓauna mai duban reni da baƙo, Ƙaura Hassan a Maraɗi, Ɗan waire a Katsina, Jarmai a Kano, Ahmadu Ɗan da Magaram, Kacalla a Borno, Tagwai Dutse a Zazzau, Mai Turare a Sokoto, Barau a birnin Gwari, Magaji Ɗan musa a Kaffi, Sama a ɗagungu. Ɗan Yaya a Ningi, haɗa duk Makau, Makokon Nufe, suna nan da yawa waɗanda ba su kunyar kowa in wuri ya ƙure musu dubi misalin ɗan sarkin ruma ɗan waire wanda aka harba da kibiya wanda aka harba da kibiya a ido oban ya tsaya ya ce cire oban ya tsaya ya ce a cire idan ido guda ya ƙwalla a sare masu kai ba ɗansa ba ne haka aka yi ko ƙyafta ido bai yi ba haka marakin ɗan baƙo kuma a kagara aka harbe shi a ruddugi aka yi aka yi a cire abin ya faskara sai ya murɗe ta ya take likkafa sai aka sauka maza aka kama suka tara amma halin su ya bambanta gashi kuma muna jin turawa sun daɗe suna daga da annan kurmin nan shekara da shekaru suna famar yaƙi da mutansu kurum tun ma ba su fara yaƙi da mazansu ba jin wannan labari sai ya ƙara ƙarfafa mana zuciya da himmantuwa bisa ga tariyarsu da yaƙi in Allah ya kawo su har yarenmu da makaɗanmu suka ƙosa a kan jinkirin zuwansu sai suka sa waƙar ta ƙai. suna cewa nasara sun daɗe ba su zo ba ba nasara ba 'yan soja suna rawa suna buga guntun itace ta kai domin murnar ana so su zo ashe ba a sani ba kara mage kara mage ba yanka ba ne na ce da jama'a ba a nan take ba an danna budari a ka domin na halarci yaƙoƙinsu da juna ban ga yadda za a yi a yaƙi, a yi yaƙi da abin da ba a gani ba, sai dai a yi fitar kutsu, fitar banza, fitar da ba kai. In kunya a yi in kuwa an yi, a yi fitar duhu sai kuma na ce ina ruwan ɗoki ko an daka turmi da mu a ciki masu fita in Allah ya so. Bayan jimawa kaɗan ina cikin kwantar wura sai muka ji turawa sun kama beda da yaƙi. suka tarar abubakar ne ke sarki shi ne wanda ake masa kirari ana cewa garba fada da nasara yana daga cikin zuriyar masaba shi kuwa mashahuri ne cikin yaƙi da kyauta har ana yi wa sarakunan hausa kirari da kirarinsa wandara masaba da suka sauka a bida suka tarar da zarumawa cunkus da bindigogi masu yawa, sai dai Maku da ya tafi ya ƙetare da waɗansu mazaje kaɗai ne ba su tarar ba. Da na ji haka sai na ce ba mu barin kallo ya wuce mu, sai na shiga danguma na nufi can na bar matata da ɗana Garba Gagari da ta hurɗe. da sauran tarkace na a gida na miƙa ni kaɗai ƙwal ban zame ba sai cikin bira tun kafin iso tun kamin su iso lafe ne ƙanin sarki ya tarbe su a sarfe muka iso tare muka kwana uku muna artaba da su da muka ga jama'ar mu ta rauni sai muka komo muka faɗa wa sarki amma ni a cikin raina na ce ashe abin na yi ne Sirifawa suka shiga sulke da buƙe suka tarbe su da yaƙi shi kuwa sarkin nufe abubakar yana cikin gida sai a ru'a yake yi da ya gama ya shiga sulke da ɗamara da tama'imu ya yi cunkus ya fito ya hau sai ka ce giwa domin ƙwarjini da Allah ya bashi sai ga wani bawan sarki a sukwane ya faɗi ya yi gaisuwa ya ci bagadoji wato ranka ya daɗe maza sun sha kashi idan baka motsa kafeto ba daga za a daga za ta fashe sai girarinsa suka kaɗa jijiyar goshinsa ta miƙe domin fushi da zaruntaka ya ta sama fagen fama ya sauka a tsarkiyar sarari ya zauna ya zama kamar dawar haƙo mai gigi taɓa Soja suka yi ta zubo masa harsashi sai ka ce ruwan sama bai kula ba sai tasbaharsa yake yi yana ja. Sai idan toka ta yi masa yawa ya sa hannu ya karkaɗe rigarsa kawai ba abin da zai same shi. Sannan ya cewa 'yan bindigarsa su rurkusa. suka rurkusa suka goce bindigogi hayaƙi ya murtuki ya yi sama maza suka ya matsa mutane da yawa suka yi shahara a wannan karo aka kashe saba ɗan maliki da basharu ɗan aliyu gandi da sauran jama'a masu yawa da ɓarna ta yawaita sai inda masinjan ya ce wa sarki idan baka ɗaga ba jama'a za ta halaka duka da ya tashi bai shiga gari ba sai ya zaga ya tafi lemu ya sauka garin kuma ya ɗwaɗe kowa ya yi takansa da ƙura ta naɗa aka aika wa sarkin nufe abubakar ya komo babu yaƙi ya komo ya komo aka yi lumana amma fa duk lokacin nan zaman daɗin doya da manja ne ake yi ana nan cikin zaman lumana sai wani bature ya shiga gidan sarki ba tare da izininsa ba sai sarki ya sa ya in tsinke masa kai da takobi wannan abu fa ya sake tara zaune tsaye na ce ko oho ina ruwan gandoki da sarki ya ga abin da ya sa aka yi ba daidai ba ne ya zama kamar warwarewar amana ce sai ya fita ya nufi lafayi daga nan har kafi ya dai rasa inda zai sa kansa domin kowa ka gani cikinsa ya ɗora ruwa saboda tsoro a wannan zamani sai ya ji labarin turawa sun kori sarkin sudan ibrahim yana zaune cikin ƙasar zarzau daga can ya nufo zaria ya tarbe shi a ƙaya sarkin zazzau kwasau ya yi masa karimci mai yawa da zai wuce amma da ya zo sai ya sauka cikin maska a unguwar kurtawa bai isa can sansanin wurin gaba ba bayan fitar su daga bida sai aka naɗa sarkin nufe muhammadu maku suka yi sulhu da turawa domin su suka komo da shi matun daga ƙetare inda ya kai yaƙi jama'a duk ta komo ta zauna yadda take duniya ta koma sabuwa ga masu canta mai haƙorin yaƙi ya ce a bar sarkin nufi abubakar kar a bi shi a ture ya raba kare da kura na ce waɗannan mun gadda da taku ta bayan haka sai turawa suka tashi daga bida suka nufi kwantar wura tudun kwantar rikici na ce abu namu kura da kallabin kitse wanda dokinsa ya kawo shi har nan balle abu ya nufi gidanmu sai na sake kama na bi su. da ni da yaron da na samu a bida ana ce masa inda gana gamunan gamunan har muka sauka wushishi alkalin wushishi muhammadu ya aiko musu da kayan sauka domin ba su tarar da sarki wushishi ibrahim dan modibbu ba ya tafi kwanta ko kora kuwa nufin su can suka tarwatsa magaji dodo ɗan tanido da manyan gari suka yi shawara kar a kai musu ko turɓin ruwa ko kurɓin ruwa sai alƙali ya ce faɗan da ba ka iyawa mai sheshi wargi na ce kai wannan alƙali mun ga taka magamu gari na waya suka ce suna son mutane masu ɗaukar musu kaya wannan abu fa shi ya ƙara tada hankalin mutanen washishi cikin dare na yi dudduke na shiga gidan alƙali na ya sallama ya fito daga shi sai ya yafin zane sai na shaƙe shi yan daga na ya riƙe mini muka yanki kansa da na ɗauka na garza da gudu sai kwanta gura na kai wa sarki na ce masa kaji kaji ya ce a gaishe ka hakonka na amfaninka gandoki na ci tana amfani na tare da kai da gari ya waye turawa suka ji abin da ya faru ga alkali sai zuciyarsu ta ƙara ɓaci bisa ga wannan mugun aiki da aka yi da dare ya yi suka haskaka wata irin fitila mai haske da yawa mai launi iri daban-daban cikin haskenta da mutanen washishi suka ga haka sai suka miƙa ƙura dai har ugu da tegina da kagara wai za su kwanta gora domin can ne matsera zamani ɗan garba mai garin ugu shine wanda yake tsananta shine wanda yake tsananta wannan fitina ɗan mai gishiri aljam mai kan ƙarfe allah ya kiyashe mu da sharrinsa amin zarmai kuwa ya ce shi baya tashi in ba ya ji an ci kwanta gora ba da an toye garin in sun juya da safe sai mutanen ogu su zo su share tokar su zauna amma fa kaya a ɗaure haka aka yi tayin wannan abu mutanen tegina da kagara da suke makwabtakansu ne da suke makwabtansu ne ko ruwa sun kasa haɗewa saboda tsoro to jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan karatun littafi gan kashi na biyu sai ku biyo mu domin ci gaba da jin wani sabon shiri na littafin gan